Saluton al cio, jeni vu dia via dio. Ho mi volas montri al vi ion kion mi trovis dum la purigado de mia apartamento. Eble vi sidas tie, kai vi pensas, Hmm, i vol dia, kial vi purigas? Ciu tio ne estas laboro por via bella sclavino? Ne mi sheretas bon volu, ne ataku min in la commentaio sube. Ciu case, mi ja purigis mian apartamenton, ca mi trovis quelcain interesajoin. Do, anue mi deves diri kial mi purigis mian apartamenton. Nu, mi purigis gin, char mi ca la edzino decidis ca ni volas por vendi nian apartamenton. Ni iam tro longe logis in citiu loco, cae ni volas translocigi. Sed por miei Sidneiei amicoi ne timu, mi simple translocigios al nova loco en Sidneio. Mi ancora ne estias kie, sed mm, mi didos tion en la estontezo. Ciu case, ni deves purigi, au comenzi purigi nian apartamenton, char citiu loco, Es ist tre mal oder digita. Kai dumme podigado mi trovis ion. Do, mi nun volus monte di gin al vi. Rigardu, estas via bella, cae sancta dio ivo dia con barbo, cae con muta da haroi, cae tiu ino, ciu estis suffice stute por et zinigi al mi. Cae ancao mi trovis aliaen fotoin. Gen la foto de la tuta gruppo, cae eble vi povis vidi, che presco ciui tie estis asianoi. Tio ocasis, char mi ne volis el spesi multe da mono por mia nupto, kai mia edzino volis inviti multa in amicoin, cae mi simple invitis neniun, simple pro tio che mi ne volis el spesi monon, kai do, preskel 90% dec procentui della tuta gruppo estis asianui, cae estis ege interesse, char la nupto mem estis stranga mixajo inter uh, Cina, cultura nupto kai Australia kai ankau vika do por tiu i nestias, vico viko religio kiu mia patro sekbas kai esence mia patro estos vicano. kai ni kreis interesan miksajon inter la tri grupoi por festi la mi supposas la la occasion. Ciu case, es es ege interesse, char mi essense invitis nur plurain homoin, cae unu el ili estis mia bona amico, cae ancao esperantisto, Dimitri. Rigadu, estes Dimitri, mi, mia edzino, zino, cae Maria. Maria estes alia esperantisto au comenzanto, sed dum jaroi mine vidis Maria. Ciu case, uh, mi volis montire al vi, celcain alia in fotoin. Rigardu la differenzo inter la vestui de la amicinoi de mia edzino cae miei gepatroi. Do la amicinoi portis tre cinain culturain vestagioin, cae miei gepatroi, cui estas vicanoi, portis vestajo in nigrain do sense es es grande diferenzo inter la du grupoi uno estes tre bunta bella mut colora kai mia gepatori aspectis quasi la adams family kai habis tre nigrain vestajo in dum nupto dum mi simple portis uh, smoking Ciu case, mi havis multa in in fotoin, kai mi sidis citi dum iom de tempo, kai rigadis ilin, kai pensis, fek, evil dia, Cia belulo vi estis! Vi ne besonas haroin. Ciu case, se vi volas vidi pli da fotoi, uh, mi povas, mi sposas dividi ilin kun vi, sed mi simple hazarde de trovis ci tion, kai pensas, eh, eble mi povas dividi gin kun vi. Ciu case, tio esos cio. Uh, se vi shatis la filmon, vi sties kion vi devas fari. Shatu gin, kai faru ion alian. Ciu case, unu lastan aferon, mi sen cese diras ciu case, ciu case, ciu case. Unu lastan aferon a uh, miei filmoi last tempe ne vere sekvis ritmon tio casis pro tio che mia nova laboro est tre stressiga a uh, kai mine povis simple fari film in la ritmo uh, sam kiel antaue do mi ancora faros unu filmon semaine se mi ne povas diri giuste ciam mi al shootos citi un filmoin. do pardon min ah fec! mi jus just mi just batis la vento lilon per mia mano kill a fec ci case mi fec ci o case de nove mi vidos vin ci in la veronta filmo case vi ne esas tio mi trovas vin kai mi Murdos vin per ci tiu vento lilo.